Meus amados irmãos, querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e correta? Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer.